La escapada perfecta para un fin de semana si vives cerca de Barcelona. Una antigua ciudad romana de la que vamos a mostrar parte. Tarragona. Tarragona. una de las opciones más económicas es venirse al Tarragona Hostel. Además está ubicado a 5 minutos de la estación hotel y a 5 minutos del casco histórico. Es una opción muy buena. Castellés, Patrimonio de la Humanidad desde el 2010, son un símbolo de la cultura catalana y más de la provincia de Tarragona donde tuvo su origen, de ahí las culturas. bastante pequeña, así que puedes hacerlo a pie sin ningún tipo de problema. Que tienes carteles de este tipo en toda la ciudad, así que encontrarás muy fácilmente dónde tienes que ir. Cuando vengas a Tarragona no puedes dejar pasar la ocasión de cambiar tu suerte. Simplemente te vienes al llamado Balcón del Mediterráneo y tal como dice la tradición, frotar la barandilla. gastarse un poquito más y estar más cómodo. lugar donde vienen los tarraconenses a tomarse el vermut los fines de semana. Así que no podéis faltar a la cita. Sí, la verdad es que Tarragona es pequeña y visitarla quizá en un solo día tiene suficiente. Pero ¿por qué no hacerlo con más calma? Venirte el fin de semana, hacer una escapada y disfrutar de cosas como esta. Aquí se estila mucho el ¿Dónde comer en Tarragona? Pues muy fácil, uno de los lugares típicos a donde venir es al barrio del Sarrayó, que es el barrio pescador de la ciudad, y pediros un menú de paella. Riquísima. Bueno, pues con este plato típicamente mediterráneo nos despedimos de nuestro fin de semana en Tarragona no, no perdáis la oportunidad de venir aquí, sobre todo si visitáis Barcelona o vivís en Barcelona, porque no os defraudará.